असलकुम मैं मदीने जब घर को लगा मैं मदीने जब

तड़प कर मुझसे कहने लगा दिल मेरा शेर ठहर जा कुछ मैं मदीने से जब घर मैं मदीने घर मेरा का कदम तो घर मेरा जग जगमगाया घर मेरा का कदम तो घर मेरा जग जगमगाया जिंदगी बदल जा उस की भी आरो जिंदगी बदल जाएगी उस की भी आरो मस्जिद नबी दीदार कर जिंदगी बदले